preda mi celá mapa Dúri SP spet preda mi cela mapa Chceš šlak tvoj, dobre viem čo ma čaká Poznáme to, nový rok, nový čaká Dúri SP preda mi celá mapa Dúri SP spet preda mi cela mapa Chceš šlak tvoj, dobre viem čo ma čaká Poznáme to, nový rok, nový čaká Chce sa mi plakať, keď vidím svoj plakát Nebyl Debilnom detskom časaku Pravdepodobne robím niečo zlé, no nemám čas to riešiť Letím späť na túr, túr sa počeká, tu je hardcore Naše obľúbené mesto, Lunch Chrome Porovnáš ho, prišla banda, drevo rúbačom Efekt s nimi pil jak bar si Vždy pošoferuj ako na pinku Po ceste je dobrná zrazil králika U tej doby mi chýba na oči polka svetla Kontrolka stále blinka, je yeah, boj Som opäť ako bomba Bola moci v kube Belmondo No a nás to dolní po strave Som naraz dostal skoro po hlave V ujenskom radišti pijem SPS Kratom z Indonézie Po ceste domov spíme na zadom Anestézia kadem prdýchávame to na prvej pumpe A v ruke Evian, roll up Parkujeme pre štúdio Fest mi píšu, nech to vydám, okej okay na predaví ale mapa Kurie z Fúrie na predaví ale mapa Chceš vlak tvoj, dobre vie, čo ma čaká Poznáme to, nový rok, to by Kurie z Fúrie na predaví ale mapa Kurie z Fúrie na predaví ale mapa Chceš vlak tvoj, dobre vie, čo ma čaká Poznáme to, nový rok, nový fuck Ľudia, díky moc!